մարդկանց վրա չեն մնայեր կան որպես shara be shara փորձանք, հալածանք եւ նեղություն ազգերի գլխի Փորձանք, հալածանք եւ նեղություն ազգերի գլխի աշխարհս որասնան է հատուկ մարդիկ ծաղի որքան macchine, pai pai un morbe. Yelki Rusya, sa macchine, pai